ya Songshoni yapo hatarini. Binti alipigiwa simu na Rio akimwambia samani, sikuweza kupigia simu mapema, tunaweza tukakutana. Hata mimi mwenyewe pia nahitaji kuweza kuona, kwa hiyo akapanga mahali pa kuweza kukutana, lakini binti wakati anatoka alikutana mkale, unaweza kumwita Songshoni kana anakutana Minjuni. Jamaa alichosema ni kitu kimoja kwamba kana sipo tayari kuweza kukuacha ukaweza kwenda. Alimkamata mkono na kusepa naye sehemu isiweza kujulikana. I don't. I don't want to let you go. Yes. Ndiko tulipoweza kuishia. Tunasonga mbele sasa. Ulikuwa ni mchaka mchaka mwanaume. Anaamua kusepa na kitu yake. Tano, jaribu kuweza kupiga simu, simu haipokelewi binti. Walipanga mahali pa kuweza kutana, lakini ndio wanashangaa simu inaita tu, lakini binti sio kuweza kupokea simu. Simu inaita mpaka inakata. Si kawaida. Yuko na jipu yake imetulia kweli. Hiyo ni gari ya kazi mzee. Ni polisi anaweza kujiamini mno. Anachokiamua ndicho anachoweza kukifanya. Kutimiza jukumu la kazi yake. Baada ya kuweza kutoka pale Kana Leto katika ile eneo la Sion. Si mwongeaji. Kwa amepumzisha zake akili binti akiwa na mawazo mengi sana. Ni yupi amchague kwa sasa? Rio au Minju ni mpenzi wake wa kwanza? Hapo ndo mtihani kwa binti. Haji wapi aegemee. Pande zote kwa upande wake zina thamani kubwa. Woda. Kuchagua kuaga kazi. Beba wote wawili, lakini kwa mwanamke haistahili kuweza kuwa na watu wawili bwana na mwanaume anawezekana kuweza kuwa na wanawake hata zaidi ya wanne watano, ila sijai kusikiaga mwanamke ana, ana ndoa mbili kwa wakati mmoja. Hii kitu hamnaga. Kajipumzisha, kamata mkono, binti hataki kuwacha uende. Binti mawazo kibao. Akimwaza Rio akijaribu kuweza kuvuta taswira tena kwa Minjun. Hapo anachanganyikiwa kote kote, kapenda sasa atajigawa vipi angali ana moyo mmoja? Simu bado ilizidi kuweza kuita bila mafanikio ya kuweza kupokelewa. Toka usiku jamaa anapiga simu mpaka kumekucha, iko kwenye gari. Kana sio kupokea simu inaita mpaka inakata. Hakuelewa tatizo ni Ikabidi kushiti tu. Sasa basi, Asada akiwa hapo, kuna bwana alimfuata Asada kuna vitu kadhaa nimeweza kujifunza. Nimesoma vitu kadhaa hapa, vimenishangaza mno. Nini huyu? Ndo Maskman. Yes, ambaye tayari uwao Mtumiaji wa kinyago Eric Nelson ana miaka 33. Baada ya kumaliza chuo cha sheria, alipewa kazi na CIA. Akaanza kuwa undercover wa Japani miaka kadhaa iliyoweza kupita. Polisi mpelelezi ni CIA, kaambia ndio. Na huyu mwanamke wanamwita Yamamoto Sara, ana miaka 35 ni Mjapani aliweza kuzaliwa Marekani kwa maeneo Virginia, naye pia ni memba wa CIA. Eh. Sasa wote si ndio watu ambao wamemweka target sioni, ina maana kwamba wote ni CIA? Akaambia ndio, kosa hii lakini sioni aliletwa huku Japani na, na CIA. Sasa inakuwaje tena nataka kuweza kumua? Kuna information muhimu ipo kwake, ndio maana nataka kuweza kumua. Kwa hiyo kumleta sioni kwetu hapa ni kwa lengo la kuhitaji kuweza kupima kwamba ubongo wake uko sawa, unafanya kazi vilivyo kama ulivyokuwa ukiweza kufanya kazi kwa Einstein. 対決させ、データを収集する。それが CIA の狙いだと内閣府は見ています。 sasa lengo la CIA ni nini? Kwa hiyo wanatumia watu kwa lengo la kuhitaji kuweza kupata data ambayo ni kamili. Sioni kwa sasa iko wapi data ambayo yataweza kuridhia kwamba kweli imeweza kufanya kazi. Ndio maana wanatumia watu, sioni kwa zake kufukweni. Kwa hiyo wao kuweza kutumia ile seli ya ubongo Einstein ni kuangalia kama inafanya kazi, na baada ya hapo ndio maana kwamba wangeweza kutoa ubongo ukijana Hatimaye wao watajua wataweza kuitumia vipi baadaye. Did you bring me here? Kwa nini umeweza kunileta mimi hapa? When I was on the other side of that. I was happy. Anasema siku ya kwanza walipokutana mbali na watu wengine, alikuwa ni mwenye furaha. That's why. Na hiyo ndo sababu ni kwa nini that day I was going to propose to you, kwamba ile siku alikuwa anahitaji kuweza kupeleka proposal kwa binti. ya kumvika pete uchumba, lakini kilichotokea, I lost everything. Nilipoteza kila kitu. My dreams. Ndoto yangu. My hope. Tumaini langu. And you. Na wewe pia. Vyote alipoteza hivyo. I love you kupenda. I really love you, Kano. Ni kweli kupenda sana Kano. Binti anazidi kuchanganyikiwa kabisa. Jamaa anamtamkia live live kwamba anampenda na wala sio masiara. Yupo tayari kuweza kufanya chochote chochote kile kwa sababu ya, ya Kana, lakini si kuweza kutengana naye na asije ikatokea siku akaweza kumsahau. Hivyo tu. Bado kuna kasheshe nzito. Kumbuka hii ni kumi na saba. ukiwa amekaa hapo, mawazo kibao kidogo. Tumenyimwa sauti, lakini usijali, ndivyo ilivyo. Itarudi tu baada ya muda. Haya yote ni mawazo tu. wakati wametulia pale ufukweni. Shida ya jamaa ndo hii, akili inaanza kumvuruga, kumbukumbu kumbu inakuja na kupotea, vitu vya ajabu ajabu anaviona. Sasa kumbukumbu kumbu yake kama inaanza kupotea, yani inakuja na kupotea, na ikipotea inaweza ikawa ni tatizo. Anakurupuka akicheki mazingira sehemu alipo, anajishangaa, haelewi ni wapi alipo, astahili kuweza kuwepo hapa na je, ataweza kumfahamu binti? Anaweza kumwita Khan? Binti anamwita minchu Kamka na akili nyingine. yani short time memory lost huyu. Kumbukumbu wa muda mfupi, dakika 15 ipo, 15 hakuna. Wewe ni nani? Who are you? For you. Wewe ni nani? Binti akashangaa. huyo vipi? hazimtoshi. Akili si ya kwake, ubongo, ubongo wake tayari umeshaweza kuchanganywa na ubongo wa mtu mwingine. Wewe hawezi kuwa sawa. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani, impossible. Aliondoka tu bila kuongea chochote kwa binti. Hata binti alishangaka huku. Safari bado ni ndefu, mzee anazidi kuweza kupambana na hali ya mama. Wanapoelekea juu hata ni wapi, mama anatembea tu, anapokwenda haifahamiki ni wapi. Maisha yamempiga kweli kweli, hiyo yote naona ni kama lana Kensa inamsumbua, imemtafuna kwa kipindi kirefu, kutokana na pombe nyingi alizokuwa akiweza kunywa meleta shida. Sasa mzee inabidi kuweza kumsikiliza tu. Nguvu zilimwishia, alianguka na kuweza kwenda chini. Wapi tunaelekea? Nazengero nisikotaroga. Kwa nini unakimbia? Yule si mwanao. Kwa nini unamkimbia? Anasema ni kwa sababu ni mwanangu. Mimi tena hawe. Yeye ni kwa sababu umejitambua kwamba wewe sio mama ambaye ni sahihi. Yaani sio mama uliweza kukamilika kuweza kuitwa mama. Hiyo ndio sababu unaamua kuweza kumkimbia mwanao. Aligeuka akamwangalia sana mzee. Kwa kauli aliweza kuizungumza. Lakini bado akiwa ameweza kushika eneo la mbavu hakusema kitu. Labda maneno mzee aliamini kabisa kwamba yapo sahihi, kwamba hajafiti kuweza kuitwa mama kwa kile ambacho aliweza kukifanya, akistahili kuweza kuitwa mama. Sasa ni wapi anapoweza kuelekea mzee? Ajui, anamfata tu. Maisha bana yana misukosuko na mitihani mingi sana. Hizi zote ni changamoto za maisha ambazo binadamu hukutana nazo. Malipo anakuambia ni hapa hapa duniani, hukumu kwa saa godi. Rio bado akiwa kwenye gari lake, haelewi nini kinachoweza kuendelea mpaka sasa. Ghafla simu. Moshi Halo. Sijatimiza ahadi. Naomba unisamehe. Uko wapi kwa sasa? Nikana, kumbuka anafanya kazi kwenye hospitali. Minjin ga ni kite. Minjin alikuja kwangu. Tari de. Na si wawili tuliweza kuelekea ufukweni. Sore na baada ya hapo Minjun. Niliamini kwamba kumbukumbu Minjun itakuwa imeweza kurudi kama mwanzo. Saisho wa futsu datta. Tokea mwanzo niliamini kwamba yuko kawaida. Tachi... Lakini ghafla alibalika na kuweza kuwa ajabu sana. Watashi no koto mo wakara. Ghafla tu kumbukumbu iliweza kumpote Akashindwa kunikumbuka hata mimi. Hakukukumbuka. Aliniuliza mi nani? Hatario akashangaa. Baada ya hapo akatoweka, alikimbia na kwenda kumtafuta. Sikufanikiwa kuweza kumpata, sijui ni wapi alipoweza kuelekea. Ni ghafla tu Tashi. Lakini pindi ninapoweza kuona Minjun Kakubo-san no koto kangaete bado anakufikiria wewe. Sijui hata ni kipi cha kuweza kufanya. Taikawakana naye. Yuko na mention lakini bado pia anakuwa akiweza kumfikiria Rio. Sasa ajui ni kipi cha kuweza kufanya. Sorry. Jamaa alimwambia fata moyo wako. Vile unavyosema vile unavyoweza kutaka. Sio kufosi bali kufuata moyo wako. Unataka nini? Hilo tu. Rio kamaliza. Hatimaye simu. Okay, nimeelewa. Shio